No sé si alguno de vosotros sabéis que el modelo 4S de iPhone tiene un problema con el wifi. Eh, para solucionarlo la manera es calentarlo con un secador, aunque parezca raro. Y como estamos con nuestro host, que es un chico, no tiene secador. Así que vamos a tener que buscarnos la vida en alguna peluquería o algo preguntando si nos dejan usar su secador para solucionarlo. Primer intento. Sephora, a ver si hay alguna eh, exposición de secadores. Primero entraremos grabando un poco furtivamente para que no se piensen que es una broma, porque es un problema real. Parece que aquí no hay secadores. No. Hay una segunda planta. ¿Sí? tiramos arriba. Es que es todo de Vamos a ver si en la segunda planta hay algo de, cosas de cabello. nos hemos equivocado de barrio para buscar una peluquería, ¿no? Sí, parece que es muy caro todo esto. Y no hay peluquerías. Y sí, hay. Sí, si las hay no, no, son de prestas secadores. Iremos a otro barrio. Segundo intento. Como podéis ver, una peluquería de barrio. Hay que suerte, hemos visto secadores. la temperatura ahora ha subido, ahora hay que esperar a que se enfríe. Ahora vamos a apagarlo, a reiniciarlo. ¡Qué suerte! A ver... ¡Sí! ¡Funciona!